大家好，欢迎来到我的视频。今天我来这里吃早餐。 环境方面是不错啦，来这里吃早餐遇到繁忙的时候，需要很长的时间哦。One hour later. 吃饱了早餐，我现在来 Brompton 的 showroom 这边看车。 买新车不够本钱，竟然要用我的血来做抵押。 刚才是去捐血，这也是我一年内必执行的几次的任务。所谓的捐血可以救人一命。Later，今天我又再次回到这个马林大树下。相哥上一次来这边是是在新年的时候。

来 Lotus 买日常用品，今天的 vlog 就到此结束。喜欢我的视频，记得按赞、订阅、分享，打开小铃铛。我们下个影片再见，拜拜。